Tunazungumza michezo na sasa tunakwenda moja kwa moja mpaka nchini Ufaransa kwenye klabu ya PSG ambapo adhabu ya kadi nyekundu iliyomwangukia beki wa kulia wa mabingwa soka nchini Ufaransa Paris Saint-Germain uh, Ashraf Hakimi wakati wa mchezo wa ligi kuu mwishoni mwa juma lililopita dhidi ya Rodiet limemkela meneja miamba hiyo ya jijini Paris uh, Christopher Galtier ambapo mabingwa hao wa ligi 1 walitelezwa kwa kichapo cha mabao matatu kwa moja baada ya kumpoteza Hakimi ndani ya dakika ishirini za kwanza kwa kosa la pili la kadi ya njano. Kumpoteza huko kuna iacha PSG ikiwa bado inaongoza kwa alama tano kwenye msimamo wa ligi kuu baada ya wapinzani wao Uh, Malsere kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Auxerre siku ya Jumapili ya Aprili 30 ambayo ilikuja baada ya kufanyiwa madhambi Romain Favre na Darini Yongwa. Galtea amekiri kukelwa na tukio la mchezaji huyo kupewa kadi hiyo nyekundu. Pengine maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? donesha komenti yako kwenye upande wa komenti hapa. Naitwa Dosvan Bismarck, mpaka wakati mwingine.